Hola, yo soy Modesta Bermúdez. Soy, soy, de aquí de San Vicente. Tengo 72 años. Ahorita les voy a pelar la yuca. Por decir, se pela. A ver que esté pelada la rayamos. Échale más yuca. Eso, ahí sale toda la yuca. La masa de yuca. Ya esta se percibe a, majarla. Le estoy majando nomás el huevo y el queso. Me falta echarle la sal. ahí le eché la sal majar, a majar y ahí ya le voy a echar la mantequilla una vez que ahí se va maja, maja maja para que estén suaves Ya una vez que ya para armar la tortilla se parte un huevo, se saca la yema, la clara se pone aparte. Y esa ya uno se, adoba las manos, va metiendo y va armando la tortilla, por decir las bolitas. Esta no deja pegar. Y así ya se va tirando la aquí y se hace este modelito una vez que estén las tortillas hechas ya se limpia el horno se pone encima de la leña que está en el horno se le pone encima una teja encima de la teja las brasas y ahí ya se coge la, el recipiente y se, se ahorna y ahí se tapa, se cierra. Pone un pesito aquí para que no se le salga el bogaje. Ahí. Una vez que ya esté ahí, se le hace así las bracitas, la tiza, y deja si quiere unos veintipico minutos. Ya, eso es todo. Y aquí les presento las tortillas de yuca que las hice por mis manos y están listas para comerlas. <laughs>